常にみんな緊張して今日舞台立ちましたで私たくさんの人がですね、えー、手拍子したり、えー、盛り上げてくれて本当にありがとうございますでですねこれから最後の1曲となりますが皆様でここでまたあのちょっと協力していただきたくて、えー、一最後の1曲がですね沖縄ではあの祭りとか、えー、披露宴とかですねお祝い本当に立ち足というのをやります皆様一度手を挙げていただいてもよろしいですか、えメンバーの真似をしてください えー、皆様をもチャンして、えー、みんな友達になってですねいいことも悪いこともひっくるめて、えー、楽しく帰っていただきたいという思いを込めて皆様でカチャーシーを、えー、して終わりたいと思いますので皆様ぜひよろしくお願いいたしますそれでは参りましょうカチャーシーカチャーシーカチャー がとうございました創作演舞団スザの皆様どうぞ皆様今一度大きな拍手をお願いいたしますありがとうございましたいやすごい元気いっぱいでございましたねさあそれ